assalomu alaykum do'stlar biznesmen kanaliga xush kelibsizlar mm, bugungi sizlar bilan o'tayotgan videomiz mm, id marketingni mm, komanda qanday qilib tuziladi uh, o'zimizni komandamizni qanday qilib tuza olamiz uh, yo bo'lmasa bir do'stlarimizni qanday qilib uh, silka referralni silkasi orqali qanday qilib bog'lay olamiz shu haqiga o'tib chiqamiz biz uchun e, oldin google chrome'a kira olamiz o'zimizni programmamizga nimalaydik mm, biza kirishga bo'layotgan nimamiz e, my marketingga kiramiz my marketingga e, my marketingga kirgandan keyin bizda ikki tona nima chiqadi yangisiga standartni bor personalni bor biza mm, albatta standartni tanlaymiz hech narsa qilmaymiz standartniga tolka e, shexdagi galichkani belgilaymiz mm, bu ikki donasi turadi o'zini shartlarini tushuntirib o'tadi misol uchun e, sizga do'stingiz bir do'stingiz e, silka orqali do'stingiz chaqirsangiz do'stingiz shu programmaga da'vat qilsangiz sizga yuzga besh foizi har bir to'lovdan sizga tushib o'tadi shu haqida ma'lumotlar beradi o'qib ko'rsangiz bo'ladi E, juda tushunarli qilib yozgan o'zbekcha seo ammo bir e, google переводчикdan qilinib yo biz ruscha tushungan odam bir e, o'qisa juda tushunarli juda mantiqli yozib chiqqan hammasini mm, bu галочканы belgilagandan keyin biza сохранить deb bosamiz o'zi avtomатически sizni silkangiz сохранить bo'lib keladi siz silkangizni qandoq qilib olasiz keyin skaprovat silka degan joyi bor xuddi mana shu yerda bosamiz уже e, kopiya qilib oldi e, bu kopiya qilib olgan nimamizda e, do'stimizga olib boy bir o'zimizni bitta o'zimiz hatto ochsak bo'ladi yoniga bitta id adresga kim nechta ochsa bo'ladi bu farq qilmaydi o'zi hatto kompaniyani o'zi shu narsaga ruxsat bergan Э, qulaylik taraflari juda ko'p e, kompaniyani mm, ham e, o'zimiznikini hatto o'zimizda ikkinchi e, referanimizdan ochsak akkauntimizni ochsak hatto o'zimizni akkauntimizdan birinchi akkauntimizga yuzga besh foiz foydasi kelayotadi mm, juda yaxshi juda zo'r xatolar bo'lgan bo'lsa uzr keyingi videoga ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar videomiz yoqqan bo'lsa layk yoqmasa dizlayk qilish qilmaslik sizlarga bog'liq xush omon ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar